Hello，大家好，我是金怡老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来呢，老师要跟大家分享接下来这一周（三月十八号到三月二十四号）重要的日课吉凶以及生肖运势。在接下来的这一个礼拜呢，尤其是礼拜四这一天呢，我们会迎接一个新的节气，也就是我们的春分。春分者，阴阳相伴也，故昼夜均而寒暑平。在这一个 节气之后呢，我们的日跟夜会是均等的时间。那如果呢，你想要再知道怎么利用春分这个节气来迎接好的运势，请务必锁定老师的频道。老师接下来也会分享如何运用这个节气来帮自己开好运哦。再来，我们来看一下接下来这一个一周有什么特别的日课要留意的。 首先，我们来看一下礼拜一。礼拜一不是一个适合探病的日子，礼拜二也是一样哦。所以，如果说你刚好有亲朋好友入院了，你要去探望，我们尽可能就避开这一两天。再来，我们来看一下礼拜三。礼拜三是诸神朝天大偷休日的日子，也就是说，如果你有今天也要去做还愿或者是祈福的话，我们呢尽可能呢延后你的计划。 大通休日呢，我们可以任意的在这一天呢做一些小的装潢跟动工。再来，我们看一下礼拜四，礼拜四就是老师刚刚讲的节气，所以记得如果在这一天呢，你有空的话呢，到时候务必要照老师分享的开运小偏方，帮自己提升好运势。再来是春社，礼礼拜五呢，春社一般来讲呢，在 我们说的是，如果是针对呢新的坟，也就是未满三年的坟呢，我们都需要在春社这一天呢去祭拜先人，而不能够等到清明之后。那这个稍后呢，老师也会呢发布一个影片来跟大家分享清明节祭拜的吉日，还有呢哪些生肖呢？如果呢必须在那一天呢去扫墓的话，要做一些什么样的防护措施？ 再来，我们来看一下礼拜六。礼拜六呢，这一个呢，这一天呢的未食，也就是我们下午的一点到三点呢，是逢到了我们乌兔太阳日，所以呢，在未食这个时刻呢，做任何的一些规划，比如说定盟啊、哦纳彩祈福开市，都是一个不错的选择。再来，我们来看一下礼拜天。礼拜天这一天呢，也是逢到了。 诸神朝天大偷休日的日子，所以礼拜天也不适合去做还愿的动作喽。好，我们再来看一看，接下来呢这一周呢好运的财运王是谁？接下来这一周的财运王第三名是属龙的朋友。当然呢，我们说呢小赌怡情，大赌就不要了。那属龙的朋友呢，在接下来这个礼拜呢，你的偏财运会稍微旺一些些。 但是记得不要过度投机哦。再来，我们看一下第二名的是哇，一马当先。但是你前面呢还缝了一个兔子。那接这边呢，这三个生肖的朋友，属兔、属马跟属龙的朋友呢，都可以呢多多的呢运用这一周的好运。搞不好在这一个礼拜呢，你对一下发票，你会发现，嗯，我怎么呢会有一些小小的偏财运。再来，我们来看一下。 接下来这一周的运势，各个生肖的状况又是如何？首一先呢，我们来看一下属老鼠的朋友。属老鼠的朋友，哦，接下来的这一周有点挑战，尤其是属老鼠的朋友呢。本来呢，你可能在上一个礼拜你觉得我还蛮顺遂的，可是在这一个礼拜呢，你的运势呢会忽然有点跌到谷底的感觉。这时候老师就要提醒你了。 虽然眼前是挑战，可是呢，我们只要一步一脚印，好好的呢去做你该做的事情，那也不用太过担心。脑筋动得很快，属老鼠的朋友，这是你的特质，所以呢，你只要记得去思考怎么样解决你的问题，不要怕累，也不要怕去面对，那就不会有太大的问题喽。要注意的天数是分别为礼拜二、礼拜四以及礼拜五。再来，我们来看一下属牛的朋友。 属牛的朋友啊，你们呢，在这一周呢，必须要缓缓行事。也就是说，你不要急着出意见，因为呢，可能你出的意见呢，别人呢，早在后面呢，已经放了冷箭。所以，记得我们先掂掂的看，先看看别人怎么说，我们呢，再来附和，或者是说，再来提出问题。那这样子可能呢？ 执行力还会好一点，因为这个礼拜你说的事情，很多时候很容易遭别人在后面马后炮。再来，我们看一下属老虎的朋友，属老虎的朋友，老师建议你在本周呢要多看少说，因为呢要注意的是，别人可能会挖坑，就让你这样扑通跳下去了，那这样子可不是一件很好的事情哦。那要注意的天呢是礼拜天。 属兔子的朋友呢，这一周呢会觉得像如鱼得水，所以是说呢，既然凡事都是顺心如意的时候，在这个时候你也可以呢，怎么样呢？就是多做一些规划，或者是有什么想要执行的，也尽量在这一周赶快挑战自己，超越自己。再来，我们来看一下属龙的朋友，属龙的朋友，这个礼拜呢会得到贵人在侧。 所以老师会建议近来呢，你想要迎接更多的贵人呢，或者是说你想要知道你的贵人在何方呢？不妨呢在这一周拓宽你的社交圈，多去参加一些活动，多认识一些人，搞不好你就会发现这个当中可以帮你穿针引线的对象。属龙的朋友呢要注意的天数为礼拜二跟礼拜三。 再来，我们来看一下属蛇的朋友哦。属蛇的朋友，记得老师这一周会提醒你要先舍后得，千万不要贪看眼前的小利。比如说，你会觉得哎呀，这个订单我可是亏大了。可是说真的，搞不好后面呢，对方可能会有一个大单可以让你弥补眼前现在这一单的一些损失。所以切记，有的时候呢，我们是放长线钓大鱼，不要呢只计较眼前的。 好，属蛇的朋友也要记得哦，在接下来的这周要注意的天数为礼拜一跟礼拜天。好，我们再来看看属马的朋友哦，属马的朋友这一周可是动力十足，这个礼拜的冲劲会为你未来呢铺更广的路，所以老师会建议呢属马的朋友要多跑，这样子呢后面会多收获。切记哦。再来我们看一看属羊的朋友。 属羊的朋友啊，不要再犹豫了。如果你再犹豫的话呢，你可能会拖垮很多机会跟好的时机。好，不要扭扭捏捏，该做什么决定就是该做什么决定的时候。该注意的天数为礼拜一。再来看一下，是属鸡的朋友。不好意思，应该是属猴的朋友。属猴的朋友呢，我们来看一下，这个礼拜呢，务必一定要。 务实向前，也就是说，脚踏实地的一步一脚印，慢慢的做，慢慢的累积你的实力，你所想要的，慢慢的也会越来越靠近。那属猴的朋友要注意的天数分别为星期一跟星期三。再来，我们来看一下属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，原则上你要抓紧时机了，执行力就是你的商机，千万不要呢。 只想而不做，属鸡的朋友特别要留意的天数为礼拜二跟星期天。再来看看属狗的朋友，属狗的朋友哦，这一周是冷静思考周，所以不要冲动行事，也不要贸然的下决定。属狗的朋友要注意的天数分别为星期三跟星期六。再来，我们来看一下属狗的朋友，属狗的朋友不要再压抑自己喽。 虽然上一周呢，你会觉得非常的谷底，这一周呢，终于是拨云见日的一周了。但是呢，你的情绪呢是需要去宣泄跟释放的，不妨可以去唱一下歌，或者是说做一些你平平时呢喜欢做的嗜好，来让自己呢紧绷的心情呢可以舒缓一下，这样子也可以帮助你提升这一周的运势。我们再来看看。 哪些生肖的朋友在接下来这个礼拜是感情胜利组哦？第三名的朋友是我们属猪的朋友，虽然呢你可能在事业上面或者是说财运上面在这一周会相对的弱一些，但是上天是公平的，这一周呢你在感情上面呢是不错的哟。我们来看看，第二名是属羊的朋友。 属羊的朋友呢，如果说你有心仪的对象，或者是有跟你告白的对象，不妨呢可以在这一周呢多深刻的认识一下，你或许会有意想不到的惊喜，或者是你可以真的呢看到你没有看到的那一面。另外，我们来看一下这一周的感情胜利组是谁？是我们属蛇的朋友。以上这三个生肖的朋友，可以在这一个礼拜呢多主动一点，多互动一点。 或许你可以很快的找到你喜欢的对象。以下呢是针对这个礼拜的开运特辑。喜欢老师影片的朋友，记得帮老师在下方按个订阅，还有提醒的订阅铃铛。如果喜欢这篇文章，也记得帮我们按个 like。另外，如果你有其他的问题，或者是有什么需要给老师的建议，都可以在下方做留言。 谢谢大家的收看，也祝大家好运一整年。我是金老师，谢谢你的收看，拜拜。